Привет, я Вич Girlfriend, а на ночи Girlfriend. Если вы давно следите за каналом, то могли бы подумать, что канал превратился в свалку для щитпостов. Возможно, так оно и есть. Но также вы могли видеть мое чуть ли не прошлогоднее видео по геймджему, где я делилась опытом, рассказывала, как все проходило и кто был со мной в команде. Но от прошлого раза этот случай отличает масштаб. В этот раз я участвовала в Людом Дэр, Людомдер – это крупный и довольно старый гимджем, который проводится август 2002 года. Жесть, я тогда еще даже не заспавнилась. Поскольку он очень известен по ужин кругах, то участников со всего света в нем нереально много. В этом году загружено было 2900 игр. Конечно, в одиночку я не работала. В этот раз я даже не сама полезла в геймджам. Дело было так. Мой иностранный кент в Суруслойдах или Житве сказал мне, что он хочет поучаствовать в этом геймджеме, и поделился идеями на тему Delaying the Inevitable. Он сказал, что он хочет сделать игру про мага, который при помощи заклинаний в книге пытается как можно дольше уберегать Землю от падения метеорита. При этом ему необходимы подзелья, которые могут изменить его восприятие мира и усугублять ситуацию. Также откуда-то должен был приходить гоблин и красть книгу, пока ты не смотришь. Книгу постоянно нужно было отбирать назад, Моей дурной голове захотелось поучаствовать в геймджеме вновь, да еще в таком крупном. Я предложила свою помощь и стала делать 3D-модельки и текстуры. Мы создали Trello, где расписали все дела, что предстоит сделать. Моя колонка постоянно пополнялась, так как комната поначалу была слишком пустой и нуждалась в огромном количестве мебели и всяческих болванок, чтобы занять место. Этот геймджам очень сильно импровнул мои навыки в 3D-моделировании. Я научилась пользоваться некоторыми модификаторами в Блендере, хоть это был и болезненный процесс кринжа. Геймджем длился, если я не ошибаюсь, около пяти дней, но я присоединилась спустя день после начала. Благо, в принципе, я успела выполнить свою работу за выходные и вечером рабочих дней. Ти долгое время не принимался за работу, так как в этот момент приболел. Я долго сверлила ему мозги, принуждая преодолеть неизменную слабость тела и сесть за работу, но работать я начал только в последний день. Гоблина мы сделать так и не успели, но в принципе все остальное попало в игру. Еще у меня последний день крашилась Асаи, в котором я чувствую себя как рыба в воде. Мне пришлось работать в так мной ненавистном клип-студио. Либо у меня КП не рассчитан, или что. Я использовала его, чтобы рисовать недостающие текстурки, а затем баннер игры. Кстати, часто текстурки одних моделей использовали для других. Стол и шкаф с полом имели общую текстурку. Это было сделано для экономии времени и сокращения веса игры, да и вообще в Google Диске было неудобно работать, видя кучу текстурок и выбирать нужную. Музыку мы вероломно украли у Маклиода. Никто из нас музыкантом не являлся, и в тех втягивать других людей было просто не опцией. Мы закончили игру и сели в 16-дневное ожидание результата. И... Наша игра заняла 526 место из, из 2900. Это нереально крутой результат. Игроки даже оценили стыковку с темой и поставили нам 192 место. Возможно, эмоции и напряжения было меньше, поскольку это был не первый опыт и времени давалось прилично, но эта маленькая победа очень радует. Если вы хотите поиграть в нашу игру, переходите по ссылке на HIO, e скачивайте и разархивируйте игру, запустите файл .exe. Только не путайтесь с э, Unity Crash, пожалуйста. Также не забудьте поменять шрифт нажатием на клавишу M, если вам тяжело читать дефолтный текст. На этой ноте я с вами прощаюсь. Увидимся в следующем щитпосте или девлоге, как судьба распорядится. Пока! Из 2900. Из 200 Из 2... Из 2900. 900.